предложили нам поучаствовать в конкурсе «Тюнинг самокатов». Картонный скотч – только не это. Быстро набросал 3D-модель, а дальше – печать. Хорошо бы принтер в реальности с такой скоростью шевелился, как на таймлапсе. Увы, процесс не быстрый. Вот так мы работаем, в час по чайной ложке. Медленно, зато верно. Ринушка, что ты делаешь-то? Что крутишь? Вентилятор. Для... А для чего тебе оранжевый вентилятор? Чтобы был для самоката. Для самоката? Ты его хочешь испытать на качелях? Да. Давай попробуем. Будет самокат, оранжевый ветер. Оранжевый ветер? А что будет этот самокат оранжевый ветер делать? Оранжевый ветер будет пускать пузыри. Так, теперь подавай мне шуруп. Вот звук. Так, давай второй. Да, шуруп, такие, такие винтики острые, их вкручивают в пластике, в дерево. Дерево? Да, обычно их вкручивают в дерево, но папа тут пластиковые детали. Так. Теперь мне нужны длинные шурупы. Давай сначала один вот здесь вот возьми шурупчик длинный. Да. Вставляю его вот сюда вот в дырочку остреньким концом сама. Идешь? Вот умница. Сейчас будет самокат. Самокат? Где он? Вот он. Ну-ка, расскажи-ка, что тут у тебя на самокате. Здесь это. Гратушка, Давай. Гратушка. Гратушка? Так ты показывай прямо на самокате вот здесь. Вот это вертушка. Вот это вертушка? А это, которая запускает пузыри. А. Все, а вот столько хватит пузырей. Не успел я пробку закрутить как летчицы-испытательницы, и след простыл. Пузыри, конечно, летели, но не в таком количестве, как хотелось. Пришлось поэкспериментировать с дисками для пузырей, перепробовав несколько вариантов, напечатанных на 3D принтере дырявых дисков, я таки плюнул. Купил 10 баночек пузырей, распечатал ступицы и... Почувствуйте разницу. Подделку с подлинником не спутаешь. Хотя и от мыльной жижи многое зависит. А самокат было решено переименовать в «Розовый ветер». Оббежав все магазины в поселке, нашел таки баллончик с розовой краской. Оказалось, что пшикать из него очень увлекательно. Дарина быстро освоила технологию – и все остальные детали красила сама. Помогай мне. Ух ты, Дарина пшикает. Да. Посмотрите, что это за диво? В небе шлейф из мыльных пузырьков – Видно, нас сегодня посетила фея теплых розовых ветров. У феи очень важная задача. Пузыри пускает неспроста. В первом счастье, во втором удача, а в третьем чья-то детская мечта. Не переживай, что разорвется радужная пленка пузыря. Рядом кто-то хохотом взорвется, ведь он получит бодрости заряд. Помоги скорее свершиться чуду, догоняй и лопай пузыри. Ведь в одном из них, конечно, будет и твое желание внутри. Ух ты!